ゆかチャンネルじゃんロビーがね十一階だった、うん、はい皆さんこんにちは私たちは 今チェックインしましたでここはグレイスリーホテルソーリンガっていう名前なんだけど日系のホテルみたいでだから日本人のお客さんすごくたくさんいるしフロントの方も日本語喋れる方たくさんいるみたいなので安心かなっていうのとあと場所がめちゃめちゃ動きやすい場所にあってミョンドンとかアンデムンとかあとカンハムンとか行きたい人はここめっちゃいいよね 最高そうもう徒歩で歩けちゃうしあそうあと日本人の人はすごいいいなって思うだろうなっていうポイントがお風呂と洗面所とトイレがこう別々になってるのねだからお風呂入ってちょっとこう湿気がムンムンの状態でトイレをしなくてもいいっていう利点はありますただまああのめっちゃ広いとかではないからこの値段でもうこのクオリティででめちゃめちゃ綺麗だから いいかなっていう感じですホテルツアーしますかそのなんてなんていうかこういう細かいやつでも言った方がいいかな気になるやんなみんなまあこういうこういうのシュッシュやつこういうのもあってさこういうの大事なのこういうディテールがなんかこういう感じのねなんかこういうのもあるしさあとやっぱ 韓国ではないこのなんていうか紺色監視別々のやつお風呂とお風呂とこれトイレが別になってるんで結構好きですね 今日は2日目のホテルで朝起きたんですけど、はい、ここはドーミンプレミアムプレミアムホテル、はい、震災駅のめっちゃ近くにあります カロスケを旅行するんだったら完璧ですねそうだね、はい、カロスケラアクジョンとかあとハンガーとか、うんうんまあカンナムの方も行きたい時はここのホテルめっちゃいいなって思ったし、はい、まずあのここ日本系のあのホテルですから、うん、やっぱ一番下に、うん、あのサウナ、無料なサウナがついてるんですから、やっぱ日本人のなんかお客さんとか、うん、サウナ好きななんかお客さんとかもうすごいですね24時間だから そうだねスパサウナがあの地下にあって、だからそこでこうゆっくり旅行の疲れとかそう完璧だった人もいないしやっぱホテルのサウナだからね、うん、めっちゃよくてさで私はね妊婦さん妊婦さんっていうか妊婦だから、はい、マッサージとかやっぱ受けたいじゃんうんうんうん、でそれも地下1階にマッサージのとこがあってで妊婦さん用のマタニティマッサージもあったので、うん、こう同じホテルで 全部解決できちゃうのがすごい良かったかなと思いますどっか移動して受けてまた帰ってきてじゃなくてはい、うん、だからそれがすごい良かったのとあとお部屋はまあ普通だねまあ普通のホテルだけどそなんか普通の考えたドミーンのホテルよりちょっと大きいんですけど、うん、まあ悪い部分を言ったらトイレがそう、うん、ちょっとなんかちょっと足りないねそう足りないだから多分あの地下にお風呂があるのかなっていう感じ まあ、全体的にいいんですけどうちらの感覚でのトイレは私うちら2人はトイレをすごい気にする人だからちょっとだけ足りないまあいいんですよすごいいいんだいいけどちょっとなんかね惜しいななって感じなだけですそうです、はい、あとはもう足りないのもないし、うんですね、まあ、この場所でさこんな近いいい場所でこのホテルがあるのは、まあ、そのホテルを勝つと思いますそうですはい、はい それでは2日目のホテルでしたこれからまた3日目のホテルに移動しようと思いますはいせーの breeze or surfing waves into the night On the beaches of Hawaii Drinks in Ibiza はい皆さん3日目のホテルに到着しましたここはパシフィックホテルっていうとこに来たんですけどここは下にあのご飯屋さんもあるしまずもう 場所がすごいいいので、ね、そうドン駅のめっちゃ近くだしめっちゃ近くに欲しかっためっちゃ近くにだから今日空いてるのを探したらそうそうであとねナムサンタワーが見えるのねナムサンタワーのめちゃめちゃ近くだからナムサンタワー行きたい人もいいと思うしですはいはいそれでは3つ目のホテルでしたバイバーイ